қасқы тыныштықтың ақ жамылғасына оранған туған жер қалың ұйқыда көктемнің одан кейінгі келетін жазды күтіп табиғат демалып жатыр құстардың әні сейіліп қалың мұз қабатының астынан өзен мен бұлақтың шуы әрең естіледі жаз мезгілінде көкжиектен ары созылып жататын көліктердің ұзын сонар тізбегі де азайған мұнда көптеген шақырымдарға созылып жатқан таңғажайып мекен бар ол шығыс қазақстан қыс кейде бізге қысықсыз және бір сарынды болып көрінеді бірақ олай емес әркім іздегенін табады суық туралы ойлай отырып оны жылдың кез келген мезгілінен көруге болады және шытырман оқиға жаңа кездесулер мен эмоцияларды іздеген адам мұның бәрін ең қатты суық күннен де табады әсем табиғатына көз тоймайтын шығыс қазақстан елдің шығысында жатқан облыс қана емес бүкіл азия құрлығында теңдесі жоқ бірегей мекен алғашқы аяз ардайым суық болып келеді ағазымыз өзгерген ауа райына біртіндеп үйренуде ал ауада көзден қалғансыз дененің ашық жерін тоңдырып қарып барады ыстық шай денені жылытып бойға құш қуат береді енді қысқы орманда серуендеуге болады жазда мен бұл жерге жиі барамын отбасыммен туыстарыммен және жақындарыммен уақыт өткіземін табиғаттың сыйы куренот пен қыржуа жинаймын қыстың ұзақ айларында капор шайының хош иісті дәмі табиғатта өткізген жағымды сәттерді еске түсіреді мен мұнда қыста болған емеспін жазда таныс нәрсенің бәрі қазір мүлде басқа кейіпте көрінеді сонымен қатар жалғыздық күйін еске түсіретіндей бейтаныс сезім кетпейді жазда анда санда алыстан әлдекімнің даусы немесе орманнан мотордың жаңғырығы естілсе ал қыста озат дегеннен, кейін кеудедегі жүректің қалай соғатынын естуге болатындай өлі тыныштық орнайды суық ол біздің денімізді жылытуға кететін ресурстарды аяусыз жұмсайды Бүгін желдің болмағаны қандай жақсы, алайда еліміздің шығыс өңірлеріне мұндай құбылыс аса тән емес. Мұнда жүздеген шақырымдарды еркін аралап, адамдарға қолайсыздық тудыратын жынды жел жиі қонақ болады. Онымен кездескен адам мұндай сезімді қайта бастан өткізгісі келмесі анық. Шегінбеген адам берілмейді, тапталған жолмен емес таңдалған бағытта табандылықпен жүруді жалғастыра отырып одан да көп нәрсеге жетуге болады бұл жағымды эмоциялар жаңа тәжірибе және бір жұтым таза ауа мұның бәрі бізге жағымды энергия береді ал энергия бұл өмір адам энергиясы таусылған сәтте өледі сіз уақытты емес энергияны басқаруыңыз керек сондықтан табиғатта өткізген уақытқа баға жетпейді орманда бір сағат серуендеу дүкен аралауға немесе теледидар көруге жұмсалған сағаттан әлде қайда күнді адамның таңдауына ешкім қарсы шыға алмайды ал біздің кім екеніміз жағдайлардың жиынтығы емес іс әрекетіміздің немесе әрекетсіздігіміздің нәтижесі кейде біз табиғатқа шығу үшін әрдайым бір нәрсе жетіспейді деп қателесеміз жақсы көлік мықты құрал сайман біз осы нәрселерге жету үшін бұрынғыдан да көбірек жұмыс істей бастаймыз бірақ бұл қате пікір өмірдің біраз уақытын өткізіп тапқан сол жақсы көлік біз барғымыз келетін таудың басына апармайтынын кейінірек түсінеміз не істеу керек тіқұшақ алу үшін тағы жарты өмірін өткізу бұл бізді арқасына рюкзак асынып алға қойған мақсатына ақырын басып бара жатқан адам алған эмоциялар әсерден айырады бәрібіз ойлағаннан әлде қайда қарапайым қолда бар нәрсені бағалау керек қолайлы сәтті күтпеңіз ол ешқашан болмайды сіз тұрған жерден бастаңыз қолыңыздағы бармен жұмыс жасаңыз ілгері жүрген сайын жеңілірек болады жұмсалған күш пен энергияны толықтыратын кез келді көліктің іші көшедегіден сал ғана жалырақ болса да әйтеуір ыңғайлы мұнда көп орын бар тамақты жылытып жатқанда температура көз алдымызда нөлден жоғары көтеріледі және тамақ жабық кеңістікте сырттағыдай тез суып қалмайды әтті көлік тек көлік құралы ғана емес сонымен қатар шағын баспана онда сіз қолайсыз ауа райынан жасырына аласыз тағамды да жылыта аласыз бүгін мен әлем қартасындағы ғажайып мекен шығыс қазақстанның бір түйірін бір дәнегін ғана көрсете алдым бұл көрінісіне көз тоймайтын сұлу өлке мұнда таулар қалың орман мен өзен көлдер шексіз өрістер тіпті марсиан ландшафты да бар бұл аймақты жиі қазақстандық швейцария деп атайды еуропаның дәл өртасында орналасқан шағын және өмір сүруге ең қолайлы елді еске түсіреді тек бір айырмашылығы бар жердегі жұмақты көру үшін ұшақ билеті мен виза қажет емес сізге тек табандылық пен күш жігердің тұрақтылығы қажет үлкен дөңгелікті көлігіңіз жоқ па Еш ештеңе етпейді әр отбасында бар кәдімгі жеңіл көлікпен жетуге болатын жерлер көп мұнда көлік болмаған жағдайда да сіз туған жеріңізді аралай аласыз жол бұл жай ғана асфальт төсеніш емес жол бұл адамдар олардың әңгімелері мен естеліктері бұл бірнеше сағатқа созылатын өз өзіңмен ішкі диалог бұл күннің шығуы мен батуы артына асынған рюкзак және далада жинаған шөптерден қайнатылған термостағы ыстық шай Лагерге оралып қайтар жолға жиналатын уақыт та келді бұл сұлулықпен қоштасу аздап өкінішті бірақ бұл ұзаққа созылмайды біраз уақыт өткенде тұншыққан қаланың бұғауынан босап еркіндікке қарай самғаймын тіпті бірнеше сағатқа болысады бірақ бұл сағаттар жұмыс күндерін жақсы көңіл күймен өткізуге және осы жақсылықты қоршаған орта мен бөлісуге жеткілікті таңертең тұрып рюкзак жинап жаңа күнді озы қалағандай өткізе алатын адам шынымен бай табиғатқа шығу туыстарына жақындарына бару кішкентай баласымен бір күн өткізу ұзақ уақыт бойы бала әкесінің неге күнде таңертең кетіп кешке кеш келетінін түсіне алмайды байлық ақша материалдық игіліктер емес бұл одан да құнды және қымбат нәрсе бұл ешбір жағдайда адамнан тартып алуға болмайтын нәрсе ол тіпті біз кеткенде де болады әркімнің өз жолы бар бірақ бәріміз ерте ме кешпей кіру ақысы өзімізден кейін қалдырған амалдарымызбен өлшенетін есіктің алдында тұрамыз